तनहुमा ठुला दलहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार डाक्टर सोडिम वाग्लेले मत ल्याएपछि डाक्टर वाग्लेको चर्चा फेरि चुलिएको छ डाक्टर वाग्लेले काङ्ग्रेस र एमालेका उम्मेद्वारलाई निकै पछि पार्दै अग्रता लिइरहेका छन् छिनछिनमा अपडेट भइरहेको तनहुको मतपरिणाम हेर्दा डाक्टर वाग्लेको जित अब सुनिश्चित छ यो समाचार तयार पार्दाका बखतसम्म एमाले र काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको कुल मतभन्दा दोब्बर मत डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले प्राप्त गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि खाली भएको यो निर्वाचन क्षेत्रलाई ठुला दलले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थिए काङ्ग्रेस छाडेर रासोपा प्रवेश गरेका डाक्टर वाग्लेलाई टुरिस्ट उम्मेद्वार भन्नेदेखि लिएर अवसरवादीसम्मका बिल्ला ठुला दलले भिराइदिएका थिए काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी कमान्डर बनेर डाक्टर वाग्लेलाई हराउन तनहुमा डेरा जमाएर बसेका थिए भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि ठुला दलका ठुला नेताहरू डाक्टर वाग्लेलाई हराउँदै गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन तनहुमा लामे लस्कर लागेर पुगेका थिए नेकपा एमाले नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्रनाथ खनाललाई चुनावी मैदानमा उतारेको थियो भने खनाललाई जिताउन एमाले सिङ्गो पार्टीको बल तनहुमा लगाएको थियो तर चुनावी परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा ठुला दल मत परिणामका हिसाबले अत्यन्तै होचा देखिएका छन् तनहुमा शानदार मतसहित डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले बाजी मार्ने पक्का हुँदा यसले ठुला दलमा भने आन्तरिक भुइँचालो ल्याइदिएको छ यता डाक्टर सोडिम वाग्लेले चुनाव जित्ने पक्का भएपछि अब रासोपामा उनलाई कस्तो प्रकारको भूमिका दिने भन्ने विषयमा समेत शीर्ष नेताहरूमा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ उपनिर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि रासोपा सरकारमा जाने र डाक्टर वाग्लेलाई अर्थ मन्त्रालयका लागि लबिङ गर्ने रासोपा नेताहरूको तयारी छ पार्टीभित्र आर्थिक विभागको प्रमुखसहित वरिष्ठ उपसभापति बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको रासोपा नेताहरूले बताएका छन् अर्थविज्ञताका हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका डाक्टर वाग्लेले गएको मङ्सिर चारको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र लेखेका थिए भने उनी दुई हजार सत्तरी सालमा काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलोपटक राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य दुई हजार त्रिहत्तर सालमा फेरि योजना आयोगकै सदस्य र दुई हजार चौरात्तरमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका थिए उनले विश्व बैङ्कदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त संस्थाहरूमा काम गरिसकेका छन् डाक्टर वाग्लेलाई हराउन तनहुमा ठुला पार्टीले भरको बल लगाउँदा समेत नसकेको स्थितिमा उनलाई रासोपाले विशेष सम्मानका साथ पार्टीको ब्रान्डिङका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क उठ्न थालेको छ पार्टी सरकारमा जाने स्थिति हुँदा जसरी पनि अर्थ मन्त्रालय लिने र त्यो मन्त्रालय उनलाई दिने रासोपाको योजना छ अघिल्लो पटक गृह मन्त्रालयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाए झैँ यसपटक अर्थ मन्त्रालयमा जोरदार दावी गर्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्र बुलन्द बनेको छ वर्तमान सरकारमा अर्थ मन्त्रालय नपाउने अवस्थामा सरकारमै नजानेसम्मका रणनीतिमा रासोपा रहेको रासोपाका नेताहरूले बताएका छन् विषय विज्ञताका हिसाबले पनि डाक्टर वाग्लेका लागि अर्थ मन्त्रालयको माग अस्वाभाविक नहुने र वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाएरै छाड्ने कुरा पार्टीका आन्तरिक बैठकहरूमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले गरेका कारण पनि रासोपामा फरक प्रकारको उत्साह आएको छ पार्टीमा विभिन्न विषयका विज्ञहरूको प्रवेशलाई समेत डाक्टर वाग्लेको जितले सहज तुल्याउने अनुमान गरिएको छ यता डाक्टर वाग्लेलाई हराउन चुनाव प्रचारका बेला अनेक प्रकारका अफवाह फैलाइए पनि ती कुनै अफवाहले काम नगरेको भन्दै रासपाका नेताहरू मतपरिणाम सार्वजनिक भइरहँदा सामाजिक सञ्जालमा खुसी साटासाटमा लागेका छन् डाक्टर स्वर्णिम हाई हाई अरू दल बाई बाई लगायतका स्टाटसले सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिज्यू लगायत अन्य पदाधिकारीहरू <laughs> रमेश खरेलज्यू आदरणीय रमेश खरेलज्यू मेरा मित्र पुराना र सम्पूर्ण प्रेसका साथीहरू नेपाल बनाउन अलिक ढिलो भइसकेका छ यो सेन्स अफ अर्जेन्सीले नै हामीलाई अहिले एक किसिमले यो यो महाअभियानमा चाहिँ घुमिने क्रममा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ यहाँ अहिले धैर्य गर्न पर्थ्यो आदि इत्यादि कुर्न पर्थ्यो निगाहका कुराहरू आएका छन् कृपाका कुराहरू आएका छन् तर मैले के भनेको छु भने समय सीमा नै तोकेर अब डेलिभरीको राजनीतिमा हामीले चाहिँ नेपालको पोलिट पोलिटीलाई चाहिँ कोल्टे फेराउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ म आफै तनहु जिल्ला क्षेत्र नम्बर एकको आसन्न उपनिर्वाचनको आकाङ्क्षी अथवा उम्मेद्वारको रूपमा प्रस्तुत भइसकेको छु सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले भकेट गर्नुभएको सिटमा उहाँको उत्तराधिकारी भएर जान खोज्दै गर्दा मैले के पनि भन्नुपर्छ भने एक किसिमले यो होल्ड यो टिपिङ पोइन्ट चाहिँ यो हाम्रो पोलिटिकल प्याराडाइम सिफ्ट हो जस्तो मलाई लाग्छ लामो समयसम्म हामी चाहिँ जेल नेल व्यवस्था परिवर्तनकै सङ्घर्षमा लाग्यौँ राणा शासन पञ्चायत शासन त्यसपछि गणतन्त्र इत्यादिका आन्दोलनहरूमा त्यो व्यवस्था नै पहिला परिवर्तन गरेपछि अनि अवस्था परिवर्तनको हाम्रो त्यो इन्क्रिमेन्टल रिफर्म सुधारका कार्यक्रमहरू गराउला भनेर पचास साठी सत्तरी वर्ष नेपालको इतिहास त्यसैमा रुमल्ली रह्यो रामचन्द्र पौडेल तनौ क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित हुनुभयो वा चौध वर्ष चाहिँ जेल बस्नुभएको लोकतन्त्र स्थापनाका लागि इत्यादि तर अहिले जुन एकदमै ग्रेसफुल हिसाबले उहाँको एउटा लामो डिग्निफाइड करियरको चाहिँ अवतरण भयो राष्ट्रको सम्मानित पदमा अब चाहिँ त्यो खालको कुरेर धैर्य गरेर लामो समय बसेर होइन यो सङ्घर्षका र यो जेल नेल गरेको भत्ता खाने खालको राजनीतिक प्याराडाइमबाट अब हामी डेलिभरीको प्याराडाइममा जानु पर्यो सिधै जनतामा जाने कस्ता कस्ता उम्मेद्वारहरू जनताले चाहन्छन् जनता अथवा सम्बन्धित पार्टीका डेडिकेटेड मेम्बर्सहरूले नै छान्ने एक सुकाको पनि त्यहाँ ट्रान्ज्याक्सन हुन भएन र सिधै काम गर्नको लागि आफ्नो निश्चित टर्म एक टर्म हो कि दुई टर्म हो कि तिन टर्म एउटा समय सीमा तोकेर पर्फर्मेन्सको आधारमा चाहिँ त्यसरी जनप्रतिनिधिहरू चयन गर्ने मलाई मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु अहिले बेलायतका बहालवाला प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको एउटा प्रेरणादायी एउटा अनुकरणीय अभ्यास एउटा चाहिँ अनुभव हामीले सिक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ बेलायत जस्तो देशमा भारतीय मूलका व्यक्ति आफ्नो पैँतिस वर्षको उमेरसम्म एउटा पेसामा सफल सफल भए त्यसपछि पैँतिस वर्षमा सबै चाँजो पाँजो एउटा अनुभव एउटा परिपक्वता आइसकेपछि अब म राजनीतिमा होमिन्छु भनेर उहाँ आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी यर्कसरमा गएर चाहिँ आवेदन भर्नुभयो यर्कसरका मतदाताहरूले टोरी पार्टीका मतदाताहरूले उहाँलाई रुचाए र आफ्नो एमपी बनाएर वेस्टमिन्स्टर संसदमा पठाए त्यसको पाँच वर्षमा उहाँ अर्थमन्त्री बन्नुभयो त्यो आएको सात वर्षमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो चाहिँ त्यो खालको डेलिभरी एउटा चाहिँ विश्वसनीयता स्थापित गरेर अब त्यस्तो खालको राजनीतिक उसमा जानुपर्छ र त्यो प्याराडाइम सिफ्टको थ्रेस होल्ड वा टिपिङ पोइन्ट चाहिँ भन्नुहोस् सायद पछि इतिहासकारहरूले नेपालको राजनीतिक इतिहासबारे लेख्दै गर्दाखेरि आजको इभेन्टलाई पनि रिफर गर्लान् भन्ने मेरो आशा छ अब अलिकति म तपाईँहरूलाई नेपालको डेमोग्राफिक कम्पोजिसन बारे अलिकति कुरा गर्छु हाम्रो जनसाङ्ख्यिक बनोट बारे कुरा गर्छु र त्यसले यो हुटहुटी नेपाललाई चाँडै बनाउनु पर्यो यो सेन्स अफ अर्जेन्सीका बारेमा हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ गत चैत दस गते हाम्रो पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाले के देखायो भने नेपालको दुई तिहाई जनसङ्ख्या लगभग पन्ध्र वर्षको उमेरदेखि चौसठी वर्षको उमेरसम्म छ दुई तिहाई जनसङ्ख्या तिन करोडमा दुई करोड त्यो उमेर त्यो ब्राकेटमा पर्दछ अझ एक कदम अगाडि गएर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने नेपालको आधा जनसङ्ख्या पच्चिस वर्षभन्दा मुनिको उमेरको छ तर हाम्रो यो फर्टिलिटी प्रजनन दर इत्यादि माइग्रेसन बसाई सराई होइन रिप्रोडक्टिभ सारा कुराहरू डेमोग्राफिक जनसङ्ख्यामा काम गर्ने प्राज्ञहरूले विभिन्न मोडलिङबाट चाहिँ पत्ता लगाए अनुसार अबको पाँच वर्ष भने हामी सन् दुई हजार तिसमा छौँ सन् दुई हजार अठा अठाइसमा नै हामी चाहिँ बुढ्यौलो समाजतिर हामी गइहाल्छौँ समाजको एउटा ठुलो हिस्सा चाहिँ पैँसठी वर्षभन्दा माथिको हुनेछ र त्यो बुढ्यौलो एजिङ सोसाइटीको त्यो टिपिङ पोइन्ट चाहिँ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी एट सन् दुई हजार अठाइस त्यसपछि हामीसँग करिब छब्बिस वर्षको अवधि हुनेछ सन् दुई हजार चौवन्नमा हामी एजेड सोसाइटी वृद्ध बुढो समाजमा हामी परिणत भइसक्छौँ त्यसैले यो फड्कु मार्नुपर्ने चाँडै विकासको गतिलाई रफ्तारमा दौडाएर यो डेमोग्राफिक विन्डो हामी अनुकूल हुँदा नै होइन यहाँ चाहिँ धेरै चिज बनाउनु पर्ने धेरै चिज गर्नुपर्ने त्यो झ्याल जम्मा छब्बिस वर्षको छ तपाईँ पश्चिमा देशहरूको चाहिँ अनुभव हेर्नुभयो भने फ्रान्सले झन्डै झन्डै एक सय बिस वर्ष त्यो बुढेउलोबाट बुढो समाजमा जाने अवधि एक सय बिस वर्ष थियो बेलायत आफैको झन्डै पचास वर्ष थियो त्यसैले यो छोटो समयमा चाँडै चाँडै चाहिँ प्रगति गर्नुपर्ने जुन सेन्स अफ अर्जेन्सी छ त्यसले पनि हामीलाई आज चाहिँ यो ठाउँमा उभ्याएको छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले अर्को पाँच वर्षमा हामी एजिङ सोसाइटी अर्को तिस एकतिस वर्षमा हामी एजेड सोसाइटी हुने भएर धेरै कुराहरूमा चाहिँ चाँडै यो गर्नुपर्नेछ अब प्रति व्यक्ति आएका हिसाबले हामी करिब अहिले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अफगानिस्तान जुन आफैमा एउटा अपवाद हो त्यसपछि सबभन्दा गरिब देश अब त्यसो भन्नाले नेपालमा विगत तिस वर्षमा केही पनि नभएको होइन आजको नेपाललाई तिस वर्ष अगाडिको नेपालसँग दाँच्दा हामीले सेलिब्रेट गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् विकासका सबै कन्भेन्सनल इन्डिकेटर्समा हामी धेरै नै अगाडि छौँ तर नेपाल जस्तै जस्तै भएका मुलुकहरू विगत तिस वर्षमा अहिले हामीलाई उछिनेर बत्तिएर धेरै माथि गइसकेका छन् त्यस मानेमा मैले कुनै चमत्कारिक पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको कुरा गरिराखेका छैन त्यही बङ्गलादेश जसलाई हामीले हेरेको भावनाले हेर्ने गरेका थियौँ पहिला त्यही काम्बोडिया युद्धग्रस्त काम्बोडिया त्यही भियतनाम हामीभन्दा डबल ट्रेबल प्रति व्यक्ति आएको तहमा गइसकेका छ केले रोक्यो त उनीहरू बत्ती नै हामी चाहिँ लगभग कहिले द्वन्द्व निरूपण भनेका छौँ कहिले सङ्क्रमणको व्यवस्थापन भनेका छौँ केले अल्झाइराखेका छ केले अड्काइराखेका छ भने त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी नेपाललाई छिटो बनाउनु पर्ने राजनीतिक विल प्रतिबद्धताको कमी भएको जस्तो मलाई लाग्छ र त्यो सँगसँगै अघि रमेश खरेलजीले उठाउनुभएका कुशासनका पाटाहरू गभर्नेन्स फेलियरले हामीलाई धेरै नै गाँजिरहेका छ त्यसरी यो एसियाको सबभन्दा गरिब देशबाट अफगानिस्तानको अपवाद बाहेक चाँडै नै एउटा सम्मानित मध्यम आय भएको रेस्पेक्टेबल मिडल इन्कम इन्कमतिर पुर्याउनको लागि यो बुढ्यौलो यो डेमोग्राफिक झ्याल जनसाङ्ख्यिक अनुकूलता हाम्रो पक्षमा हुँदा नै दौडाउनको लागि अलिकति हामीले चाहिँ यो मिसन ओरिएन्टेड पोलिटिक्स गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ डेलिभरीमा केन्द्रित लगानीको माहौल बनाएर आर्थिक सामाजिक लक्ष्यहरूलाई चाहिँ परिभाषित गरेर यो खालको पोलिटिकल कमिटमेन्ट होइन जनतामा गएर त्यो अनुमोदित भएर डेलिभरीमा चाहिँ जाने नयाँ खालको गति मैले प्याराडाइम सिफ्टको कुरा गरेँ त्यो अब हामीले सुरु गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ केही क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलता प्रतिकूलतालाई पनि हामीले आन्तरिकीकरण गर्नु पर्यो अहिले बाह्र हजार वर्ष लामो एउटा होलोसिन भन्ने भौगर्भिक युगबाट हामी एन्थ्रोपोसिनमा गइरहेका छौँ भनिन्छ ब्रह्माण्ड चौध अरब वर्ष पुरानो छ तपाईँ हाम्रो यो सानो पृथ्वी करिब चार अर्बको आयु छ तपाईँ हामी जस्तै होमोसेपियन्स मान्छेहरू आएको जम्मा तिन लाख वर्ष भयो आधुनिक इतिहास अलिकति बसोबसास गरेर बस्ने कुराहरू चाहिँ महाभारत रामायणकालीन इतिहास जम्मा पाँच सात हजार वर्ष पुरानो छ तर यो अहिलेको भौतिक डाइभर्जेन्स पश्चिमा मुलुकहरू र पूर्वीय मुलुकहरूको जुन प्रति व्यक्ति आए लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ जुन डाइभर्जेन्स आयो यो जम्मा दुई सय वर्ष छ तर यो गत दुई सय वर्षमा पृथ्वीको दोहन र चाप हामीले यति मात्रामा गऱ्यौँ कि हामी त्यो एन्थ्रोपोसिनमा आइसक्यौँ र मान्छेले बनाएको आर्टिफिसियल कृत्रिम वस्तुहरूको सामूहिक तौल र तपाईँहरू जस्तै हामी चाहिँ वन जङ्गल मान्छेको सामूहिक तौल अब त्यो कृत्रिम वस्तुको वान पोइन्ट वान ट्रिलियन टनभन्दा बढी भइसकेको छ त्यो के को सङ्केत हो भन्दाखेरि हामीले यति दोहन गऱ्यौँ यति चाप गरेका छौँ र त्यो जलवायु परिवर्तनसँग गाँसिया छ र हिमालय हाम्रो यो कार्बन उत्सर्जन गरेर ग्लोबल यो पृथ्वीको तापक्रम बढाउनेमा नेपालको नगण्य नेग्लिजेबल चाहिँ योगदान छ र त्यसको असरहरू चाहिँ हामीले भोगिरहेका छौँ र अहिले प्यारिस जलवायु सन्धि दुई हजार पचास पन्ध्रका चाहिँ ती तय गरिएका लक्ष्यहरू यावत चाहिँ यो सम्पूर्ण विकास मोडललाई नै हामीले चाहिँ कसरी हरित आर्थिक वृद्धि मैत्री बनाउँदै लाने भन्ने कुराहरू बडो पेचिलो छ त्यो आगामी बाटो तय गर्दै गर्दाखेरि यो पृथ्वीको प्रलयसँग नै गाँसिएका विषयलाई पनि त्यो विकासको मोडलमा त्यो हाम्रो आर्थिक वृद्धिको आर्थिक समुन्नतिको आकाङ्क्षासँग कसरी त्यसलाई ढाल्ने भन्ने बडो ठुलो चुनौती छ नयाँ नयाँ भू राजनीतिक पुनर्सन्तुलनका कुराहरू आइराखेको छ त्यो मोडर्न आधुनिक आर्थिक वृद्धि सुरु हुँदाखेरि भारत चिन लगायतको विश्वको कुल गृहस्थ गृहस्थ उत्पादनमा झन्डै झन्डै छप्पन्न साठी प्रतिशत योगदान थियो दोस्रो विश्वयुद्धमा को अन्त्यतिर आउँदै गर्दा त्यो झरेर एकदम तन्न नौ प्रतिशतमा झरेको थियो त्यो डाइभर्जेन्सको मैले जुन कुरा गरेँ अब फेरि त्यो पुनर्सन्तुलित हुँदैछ भारत चिन लगायत यो सेन्टर अफ इकोनोमिक एक्टिभिटी एसियातिर सर्दैछ र यो करिब हामी तिस चालिस प्रतिशत हुँदै अब यही शताब्दीमा पचास प्रतिशत लाग्नेवाला छ भनेपछि त्यसले ल्याउने चुनौतीहरू किनकि त्यो आर्थिक वैभव सँगसँगै भू राजनीतिक दबावका कुराहरू चापका कुराहरू भू राजनीतिक पक्ष विपक्षका कुराहरू र नेपाल जस्तो सानो देशले कसरी जोगिएर आफ्नो सार्वभौमिकता चाहिँलाई जोगाउने तर त्यो सँगसँगै यिनीहरूबाट आर्थिक लाभ कसरी लिने भन्ने मुद्दा पनि असाध्यै पेचिलो छ त्यो सँगसँगै त्यो विकासकै क्रममा हाम्रा चाहिँ यो संरचनात्मक रूपान्तरण भन्छौँ विकास भनेको संरचनात्मक रूपान्तरणको प्रक्रिया हो त्यो एकदमै अनियमित खालले अगाडि बढिरहेका छन् त्यस्ता त्यस्ता चुनौतीहरू आइरहेको छन् र यो सबैलाई त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी अहिलेका चुनौतीहरू यो रियलिस्टिकली यो डेमोग्राफिक कम्पोजिसनसँग अनुकूल हुने गरेर हामीले कुन रफ्तारमा नेपाललाई बत्ताएर अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिलेका दुईटा बाधक एउटा कुशासन अर्को यो आर्थिक मन्दी वा आर्थिक वृद्धिमा हामीले कुनै पनि ब्रेक थ्रु गर्न नसकिरहेको जुन लामो संरचनात्मक चुनौती छ त्यो दुईटामा ठुलो धक्का दिनुपर्छ अरू कुराहरू यसका सहायक हुन् हायाका रूपमा ती अवयवहरू पनि बिस्तारै प्रकाशित हुँदै जान्छ अब कुशासनमा पनि हाम्रो यो जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास छ उधार लोकतन्त्र अनुधार लोकतन्त्रका विभिन्न परिभाषा जन्य कुराहरू छन् म त्यता गइनँ तर विधिको शासनका कुराहरू शक्ति पृथकीकरण कुरा कुराहरू मौलिक हक अधिकारका अभ्यासका कुराहरूमा हामी धेरै नै चुकिराखेका छौँ यो पाँच पाँच वर्षमा हुने यो कर्मकाण्डी निर्वाचनलाई नै यही हो लोकतन्त्र भनेर हामीले परिभाषा गरिरहेका छौँ त्यसमा ठुलो धक्का त्यसको परिवर्तन गरेर यो उदार लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूमा चाहिँ हामी चुकिराखेका छौँ अहिले म विभिन्न उदाहरणहरूमा गइनँ त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिन म आग्रह गर्दछु र यहाँनिर यो हाम्रो लोकतन्त्रलाई विकृत बनाइरहेको राजनीतिमा पैसाको भूमिकामा पनि ठुलो प्रहार गर्नुपर्नेछ विभिन्न कुशासनका कुराहरू पैसा कहाँबाट आउँछन् पैसाले राजनीतिलाई कस्तो खालको विकृत मलजल गरिरहेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ गएर जोडिया छ यस मानेमा तपाईँ अन्य परम्परागत पार्टीहरू अथवा पुराना दलहरूमा टिकटको किनबेच हुने अथवा हामीलाई अहिले यस पार्टीको टिकट पनि यहाँ चाहिँ दिने क्रममा छ होइन यहाँ अब सभापतिज्यूको कुनै हस्तक्षेप भएन हामी प्राइमरी प्रक्रियाबाट सम्बन्धित क्षेत्रका मेम्बर्सहरूले नै छानेर बकाइदा कहीँ कन्सेन्ससबाट कहीँ प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ छानिएर आयो अन्य पार्टीहरूमा टिकटको होडबाजी किनबेच एउटा वडा सदस्यले पनि दुई चार लाख बुझाउनु पर्ने मेयर बन्नलाई पचास लाख एक करोडको टिकटका कुराहरू आइराखेका छन् एमपी बन्नलाई केही करोडमा मालदार मन्त्रालयको लागि त दसौँ करोडको चाहिँ डिलिङ हुन्छ भन्ने छ भनेपछि यो म अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिइदिनु होला यसले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसरी तपाईँ टिकट पाउनकै लागि पनि त्यत्रो लगानी गरेर तपाईँ भित्रदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको त्यसपछि चुनावको प्रक्रिया पनि खर्चिलो छ हामीलाई थाहा छ त्यहाँबाट तपाईँ सत्तामा पुगि नै हाल्नुभयो भने तपाईँको मकसद के हुन्छ त्यहाँ नीति कार्यक्रम योजना त्यो द्रुत गतिमा फड्को मार्नेतिर हुन्छ कि आफ्नो चाहिँ लगानी उठाउनेतिर हुन्छ त्यसैले यो पैसाको रोलले हाम्रो राजनीतिलाई असाध्यै विकृत बनाइरहेको छ र त्यसलाई क्लिन अप गर्नको लागि जुन प्राइमरिजको कन्सेप्ट ल्याटरल एन्ट्रीको कन्सेप्ट जुन परिवारवादलाई बन्देज गर्ने कुराहरू यी बाह्य क्षेत्रीय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गरिएका असल अभ्यासहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन अवलम्बन गरेको छ आफ्नो विधानमा त्यो मलाई लाग्छ सुशासनको यात्राको पहिलो फुटकिला हो तपाईँ टिकट नै किनबेच नगरिकन होइन यसरी चाहिँ प्रतिस्पर्धामा गएर डेलिभरीको राजनीति यो प्याराडाइम सिफ्टको जुन कुरा गरिराखेको छ त्यसको अभ्यास राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिएर आएकोलाई यो साँच्चीकै एकदमै रूपान्तरणकारी बिउ हो जस्तो मलाई लाग्छ र यसका बारेमा पछि पनि ठेलीका ठेली शोध पत्रहरू वा प्राज्ञिक अनुसन्धानहरू हुन्छन् भन्ने मेरो चाहिँ अनुमान पनि छ त्यो सँगसँगै अब अघि मैले भनेर म बिस्तारै टुङ्ग्याउँछु पनि दोस्रो एजेन्डा के हो त सुशासन सँगसँगै त्यो आर्थिक फड्को सुशासन पूर्व शर्त भयो होइन जतिसुकै राम्रा नीति लिएर आए पनि त्यसलाई कुशासनले गाजेको छ भने त्यो डिरेल हुन्छ किनकि मकसद नै अन्ततिर चाहिँ गइराखेका हुन्छ आर्थिक फड्को मार्ने कुरामा चाहिँ अब विभिन्न कुराहरू छन् म त्यसमा अहिले गइनँ तर रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने कुन कुन क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राख्ने अहिले नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेका छन् डिजिटलाइजेसनका कुराहरू गिग इकोनोमी पर्यटनकै मोडलमा पनि हामीले चाहिँ कसरी फड्को मार्न सक्छौँ कृषिलाई थप उत्पादनमूलक उत्पादकत्व पनि उच्च भएको बजारसँग जोडेको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिने मूल्य श्रृङ्खलाका कुराहरूमा कसरी चाहिँ धक्का दिने भन्ने कुराहरू भए स्वच्छ ऊर्जा त्यो क्लाइमेट चेन्ज त्यो एन्थ्रोपोसिनको प्रश्नसँग गएर जोडिएको स्वच्छ ऊर्जाको हाम्रो चाहिँ यथेष्ट उत्पादन र निर्यातका प्रश्नहरू छन् यसरी यो सबैको लागि delivery oriented political paradigm governance र समय सीमा तोकेर म्यान्ड जनताबाट म्यान्डेट लिएर आएर पटक पटक पुनर्अनुमोदित हुँदै निश्चित कार्यकाल दुई टर्म तिन टर्ममै नै आफ्नो मिसन फत्ते गर्ने खालको नयाँ मोडलमा अब हामी जानु पर्यो र यसको मैले अघि सामान्य राष्ट्रपतिजीको रिफर गरेका कारण म उहाँको उत्तराधिकारी बन्नलाई प्रयत्न गर्ने चाहिँ बिन्दुमा भएको हुनाले पनि उहाँ नै हो एउटा सम्मानित यो प्याराडाइम सिफ्टको एउटा चाहिँ टिपिक पोइन्ट त्यसैले अब यो नयाँ सिफ्ट गर्दै जाँदाखेरि नयाँ राजनीतिक संस्कार र नयाँ राजनीतिक मोडलमा हामी चाहिँ सङ्क्रमित हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसै पनि पाँच छ महिनामा जुन असाध्यै उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ बिस सिट छ अब हामी चाहिँ एकको बदला तिन भनेर चाहिँ होमिएका छौँ यसमा सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण मतदाताहरू अहिले विशेषतः बाह्र दुईमा चितवन दुईमा र तनहु एकमा जहाँ हामी उम्मेद्वारको रूपमा खडा हुन गइरहेका छौँ यो मिसनलाई यो लार्जर यो ठुलो तस्विरलाई कम्प्रेस गरिएको टाइम पिरियडमा नै नेपाललाई बत्ताएर एउटा सम्मान योग्य मिडल इन्कम कन्ट्री बनाउने दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई परिपूर्ति गर्ने आइरहेका विभिन्न जटिलताहरू भू राजनीतिक जलवायुसँग सम्बन्धित अन्य मैले भनि भनिसकेँ र यो अनियमित संरचनात्मक रूपान्तरणका कुराहरू नयाँ नयाँ प्रविधिका धक्काहरू टेक्नोलोजीको थ्रस्टका कुराहरूलाई यी सबैलाई व्यवस्थापन गरेर एउटा परिपक्व राजनीतिक अभ्यास विज्ञहरूको सरसल्लाहमा जनताबाट अनुमोदित भएर एउटा नयाँ राजनीतिक युग हामी सुरु गरौँ भन्ने सङ्कल्पसहित म यहाँ उपस्थित भएको छु र साथीहरूको अगाध माया स्नेहका लागि पनि म यहाँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजैदेखि अब हामी यो नयाँ महाअभियानमा नेपाल बनाउने महाअभियान छोटो अवधिमा द्रुत गतिमा नेपाल बनाउने महाअभियानमा हामी होम्यौँ यो घोषणा म यहाँबाट गर्न चाहेँ धन्यवाद